Nisam ja onaj koji sudi. Bog je taj koji sudi. Jer ovaj život je samo jedna priča koju ne mogu ispričati. Ostani uvek tu uz mene kada mi sve loše krene. Evo, evo priču. Počinjem ovako. Ljubav Ljubav je lepa kada voliš nekog. Ljubav je lepa kada voliš nekog. Priču počinjem ovako. si na Facebooku su samo samo priče koje ne možete ispričati. A ja kao prosjak idem i hodam svojom kućom. Kuća moja najlepša je. Kuća moja najdraža je. Kuća moja naj, najbliža je. Kuća moja najdraža je. Kuća moja najljubljenija je. Kuća moja najsrećnija je kuća moja naj, naj, najsrećnija je kada sam pored mojih roditelja. Meni je sve jedno. Roditelji, volim vas. Volim celo moju porodicu. Ovo sada govorim i kažem Porodico moja, volim vas od sveh srca i kažem pesmu Yeah, kaso, kaso, Moja porodica je bila uvek tu uz mene, kada mi se loše krene, ja sam bio tu uvek tu uz njih ali sada znam da je ovaj život kao lov slik, ali sada znam da je ovaj život kao lov slik, nisam znao da je ovaj život kao ljubav, nisam znao da su oni uvijek tu uz mene kada mi se loše krene. Miloše, Senka, Radovanje, ovu pesmu snimam, ovo je spot, ovo je spot, ovo je spot, spot, spot, spot, spot DJ Nikaso. Evo sada snimam i lov slikove bacam. Za za moju porodicu, Miloša i Senku, Radovana i Siliju, Vlastu, mog čiku. Moju sinu Jovanku, bio sam na Zlatiboru sa mojom sinom, ali nisam znao da je ovaj život kao priča, ali nisam znao da je ovaj život kao priča. Priča počinje ovako. Je DJ Novi lov slik. Nova pesma. Hodam ulicama Sašog Bita. Hodam ulicama strašnog Bita. Nisam znao da je ovaj život kao lov slik malj. Ovaj život je kao lov slik malj. Ova pesma je posvećena mojoj porodici. Ovo pesma osjećaj na mojoj porodici, ali samo jedno znam, da je ovaj život kao low slik malj. Nisam znao koliko ste mi značili, nisam znao koliko ste mi ljubav pružali, ali sad znam da je ovaj život kao bla tajna. Nisam znao da je ovo moja zvezda rajna, nisam znao da je ovo moja zvezda rajna, ja. Ovo je pesmu za moju porodicu. Želao bi da svi oni koji, koji vole svoju porodicu da, da ostanu uz mene i da mi loše, da mi, da nikad loše, da, da im nikad loše ne krene. Ali pazite, savjet ću vam dati. Ljubav. Pod broj jedan. Ljubav, sreća, radost i veselje. To su tri stvari koje čovjek treba da ima. A sada ću opevati jednu, jedan tropar koji pevamo za svetog Nikolu. Pravilo vjeri, obraz krotosti, se go radi, vočelo vječi visja, raspniša je Hriste Bože, smrti usne popravi, gdje lici sjatija trojici, sproslavljaje mi. Jelici, Sviatí a Trojici, sproslavia je mi. Marie, Devo čistá, ne, nepreložná Bogorodice, raduj se nevesnú, nevesná ja. Kde si na nebesi vyša si, o zácha uzišenia. Raduj se nebesno, re nebesna ja. Od síla nebeských vyša si, od stracha uzbíšenia. Raduj se nebesno, re nebesna ja. A sad idemo. Je, samo za nju ovo snimam. I ovaj bit je kao lov slik. Nisam znao koliko si mi značila. Nisam znao koliko si mi ljubav pružala. Ali sad znam da je ovo ovaj život kao tajna. Nisam znao da je ovo ovaj život moja zvezda rajna. Ti si uvijek bila kraljica za lov slik ti si uvijek bila kraljica za lov slik, ali nisam znao koliko si mi značila kada si otišla u Slovačku. Nisam znao da se ovdje, kada dođeš, obradovat će se tvoji roditelji, Ivica i Živana, tvoja sestra Tijana, tvoj brat Gruja i tvoja sestra Ivana. Slađo, Snimamo ovu pesmu za tebe. Znam nam je teško. I ovo pesma je samo za moje, za moje drugove. Pričao sam ljudima, ali pričam ovu pesmu samo za tebe. Nemojte biti tužni, jer ona je uvek tu za vas kada da se loše krene, jer ja sam tu uz vas. Jedan život, jedna pesma. Ja ovo život kao majka moja. Majko moja. Majko moja, dušu bih ti dao, majko moja, srcu bih ti dao, majko moja, život ti dajem, majko moja, ostani uvijek tu uz mene, jer nije zna da je ovaj život kao lov slik vreme. Ovaj život je kao lov slik, ovaj život je kao bit, priča počinje. Slađa, Tijena, Grulja, ibana. Oni su uvijek bile tu uz mene. Kada mi je sve loše krenulo, oni su kao u poredice i da nisam znao da je ovaj život kao tajna. Nisam znao da je ovaj život kao zvezda. Rajna. Je. Yeah. Ovo bi bio kraj, dragi moji prijatelji. Nadam se da se uživali u ovom videu. E, ovo ide direktno na Facebook, a možete ići na YouTube, ne znam, e, ko, ko, preživi priča se... ne znate, nikad šta se očekuje iza čoška. Čovjek nekad počinje da govori ružne stvari, ali nemojte biti tužni, jer DJ Nikasa je uvijek uz vas.